si Jésus est. Oh, le roi des rois, si Jésus est. Oh, le roi des rois, si Jésus est. Et le roi des rois, si Jésus est. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hallelujah Voici nos cœurs, papa. Voici nos vies, Père. Nous ne sommes rien en ce lieu. Nous ne sommes pas là pour un homme, papa. Nous sommes là pour toi, Seigneur, réunis en ton nom, Jésus. Nous te bénissons pour ce que tu fais dans cette génération, papa. La visitation de ton peuple, Père. un nouveau, Jésus. doudou, doudou d'amour. C'est mon doudou d'amour, c'est mon doudou. Je dois me sanctifier, je dois me préparer, je dois, je dois, je dois, je dois, je dois. Pour te voir un jour, mon Jésus, je dois, oui, je dois. Yeshua, Yeshua. Tu mérites la gloire, Yeshua. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, Père. Reçois la gloire. Alléluia. Reçois la gloire, Jésus. Sois honoré. Alléluia. Jesus. gloire lui revienne. Il n'y a pas ce bruit là. Alléluia. Alléluia. Lola, c'est le chant nouveau là. Tu as préparé délicieux mieux que ceux du monde. Tu m'as convié à ta table, Seigneur. Tu as préparé un festin, délicieux mieux que ceux du monde. Tu m'as convié à ta table, Seigneur. Je te désire de tout mon cœur. Précieux Seigneur, Saint d'Israël, tu m'as préparé une place près de toi. Alléluia. Je te désire de tout mon cœur. Puissant Jésus, roi de mon cœur, tu m'as préparé près de toi, mon âme chante Alléluia, Alléluia, on croit, Alléluia Jésus-Christ, tu m'as convié. Fidel Gras. tu m'as convié à ta table, Seigneur. Oh, quel bonheur d'être invité, moi qui traînais dans mes péchés, tu m'as convié à ta grand roi. Alléluia à Jésus. Oh, tu m'as convié à ta table, Seigneur. Oh, Emmanuel, Dieu parmi nous, précieux des cieux, roi de mon cœur. Tu m'es si bon et merveilleux. Seigneur. Ce jour-là, au nos de l'agneau, Jésus l'époux par excellence. Ah, nous te verrons tel que tu es dans la gloire. Oh, ce jour-là, ô nos de l'agneau, Jésus l'époux par excellence. Nous te verrons tel que tu es, oui, dans la gloire. Oh, verrons tel que tu es dans la gloire. Ces jours-là, au nos de l'agneau, Jésus l'époux par excellence, nous te verrons tel que tu es face à face, Jésus. Dieu. Glory to God. Seigneur, merci. Thank you, Jesus. Pour ta fidélité. For your faithfulness. Merci pour ton amour envers nous. Thank you for your love towards us. Merci pour uh, cette belle euh, présence, Seigneur. Thank you for this beautiful presence of yours, Lord. Merci pour ces hommes et ces femmes. Thank you for those men and women. Nous voulons te dire merci. We would tout. like to thank you, Jesus. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Amen. Amen. Vous vous rendez compte que l'éternité, ça va être comme ça? Can you realize it's going to be just like that all eternity long? On va danser autour du trône. We will dance around the throne. On va monter sur le trône. We will climb up on the throne. On va sur les cuisses du Père. And we will sit down on the lap of the on Father. Va caresser ses cheveux. We will stroke his hair. On va voir son nez, son we will seize see his nose, his nostrils, his tongue, his, his teeth, his mouth, his feet, cuisses, his thighs, his robe, his belt, his sandals. Hallelujah. Wow. Il est magnifique. He is wonderful. I just wanna be where you are. Ah, ah. Nous voulons juste demeurer dans sa présence. We just want to dwell in his presence. seul que nous désirons, Seigneur. You are the only one we desire, Lord. Toi seul. tellement beau. Father, you are so beautiful. Il guérit. He heals. Il sauve. He saves. Il restaure. He restores. Il surprend. He surprises. On accorde tellement, on consacre tellement du temps pour euh, le matériel au portable que nous avons de plus en plus du mal à consacrer du temps à Dieu. And it's getting harder and harder for us to make time for the Lord. Le roi dans sa il est tellement beau. He is so veux -tu, beautiful. Veux-tu Jésus. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'adoration. Tu es digne, Seigneur. Soit tu peux. Que je trouve ce matin Rien. Ni l'argent. Ni le matériel. Rien. Jésus. Je veux naître qu'à toi. Jésus. de l'éternité.